أنا محمد عدنان عمري 30 سنة فلسطيني أحمل الجنسية الأردنية ولدت في الإمارات العربية المتحدة عام 1990 عشت في فلسطين خمس سنوات وعشت في الإمارات ثلاث سنوات وصار لي مقيم في قطر مع عائلتي 22 سنة اجينا على قطر في سنة 1998 هذه السنة رسميا التي توج فيها معشوقي زين الدين زين والمنتخب الفرنسي بكأس العالم مونديال القرن ترى كثير من متابعيني ما بيعرفوا إني أنا خريج جامعة قطر بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية إيش؟ هندسة كهربائية يا محمد شو دخل أصعب فروع الهندسة في الإعلام واليوتيوب ما في أي صلة سوى إنه الهندسة بتفتح مدارك الإنسان ولذلك أكبر ال YouTubers العرب تلاقيهم مهندسين سجلوها عندكم هاي عشقت كرة القدم في سن صغيرة مع انه والدي رجل اكاديمي وابعد ما يكون عن عالم كرة القدم، بقدر اقول انه كرتون الكابتن رابح لعب دور كبير في حبي وشغفي لعالم كرة القدم عكس كثير من الاطفال اللي حبوها عن طريق الكابتن ماجد. فتحت عيوني في سنة 1998 على لاعب عربي صار اسمه يتردد صداه في كل مكان في الاخبار اسمه زين الدين زيدان. فعشقت في فترة واحدة زين الدين زيدان وجابرييل عمر ستوتا، كنت في طفولتي يا جماعة اجمع مصروفي لاشتري المجلات الرياضية العربية الاشهر، مجلة سوبر الاماراتية وكان سعرها بتذكر 7 ريال قطري، مجلة الصق العقر القطرية وكان سعرها 5 ريال ومجلة الحدث الرياضي اللبنانية وكان سعرها 10 ريال كنت في غضون يومين فقط أكون قرأت المجلة من الجلدة للجلدة خلص كنت أعشق القراءة والأدب وحفظت القرآن في سن مبكرة جدا وهو ما أطلق لساني وضبط نطقي لأنه ثبت علميا أنه لا شيء أفضل ولا أقوى على تعديل اللسان وضبط مخارج الحروف الصحيحة من القرآن الكريم اللي هو أعجز الكلام كنت متفوق جدا في دراستي وتخرجت من الثانوية العامة بمعدل 95.8 من أقوى مدرسة علمية في قطر في وقتها لما جيت أسجل في الجامعة كنت أرغب بدراسة الإعلام ولكن بتوجيه من والدي وبعض أصدقائه الإعلاميين وجهوني لدراسة الهندسة وأقنعوني عاد شو أقنعوني؟ أقنعوني يا جماعة أنه إذا بدك تكون وجه الشاشة او بدك تكون مذيع وهذا كان حلمي منذ الطفوله فانت مش بحاجه لدراسه الاعلام فالحديث مع الكاميرا هو موهبه ربانيه عليك ان تطورها وتنميها بالدورات مثل دوره فن الالقاء والخطابه بالمقابل لو ما كانت عندك هاي الموهبه الربانيه راح تتعب اكثر من الشخص الموهوب المهم اقتنعت ودرست الهندسه في اثناء فتره دراستي الجامعيه للهندسه انسحبت من احد الفصول ايش يعني عملت drop. لانه كان في دوره اعلاميه مع واحد من اقوى المذيعين المحاورين في الوطن العربي الاستاذ عبد منصور مقدم اثنين من اشهر البرامج العربيه الحواريه بلا حدود وشاهد على العصر الدوره كان اسمها التقديم التلفزيوني الحواري المتقدم حذف فصل دراسي كامل لاجل دوره مدتها 10 ايام وبتذكر اني دفعت سعر الدوره كامل من جيبتي كان وقتها سعرها 9000 ريال يعني 2500 دولار تقريبا وكنت الوحيد في الدوره اللي جاي على حسابي الخاص مع انه معي 13 مذيع كلهم مبتعثين من قنواتهم التلفزيونيه وكلهم اكبر مني سنا وحكى لي اكثر من مره اني حكون في يوم من الايام شيء كبير جدا في عالم الاعلام الرياضي في فتره دراستي الجامعيه كمان